naszą najlepszą synową na świecie. patrzę Wyglądasz przepięknie. Would you like to have translation of these uh, wishes? Uh, this one will be really because it's really interesting wishes. Uh, would you like? I could translate it. She said that finally she she gave up to be uh, a mother. Okay. Okay. My daughter says that I should. Gratulacje. Dziękuję. uwaga, teraz będę się uwaga, uwaga. Solomon mo, molto felicità di essere qui con voi per celebrare, per celebrare eh, giorno speciale. Vi auguro il meglio possibile per, per tutto insieme. Sapena eh, gioio, gioio eh, felicità e amore. Wow, bravo! innych rodziców, wszystkiego, wszystkiego, naj. Opiekujcie się sobie. Dobra, teraz ja nie tego. Całą, całą rodzinę wyginałam. Jeszcze, w imieniu Ani i Marka. Po pierwsze powiemy wam tak. Wyglądacie przepięknie. No dobrze, ale to jest To ja już tak. E, chcielibyśmy wam życzyć, życzyć, życzyć, żebyście mieli tyle dzieci, ile gwiazd na niebie. Dlatego daliśmy wam, czy dajemy wam Atlas Nieba, Gwiazdy, Planety i Wszechświat. Ale chcielibyśmy wam życzyć także tego, żebyście te gwiazdy mogli oglądać z różnych miejsc na Ziemi, co się wam może przydać. Co się wam już powielokrotnie przydawało. Dlatego, że gwiazdy to jest coś, co łączy nas, niezależnie od tego, skąd pochodzimy, gdzie je obserwujemy i żebyście zawsze Jest to zarejestrowane. Jest to zarejestrowane. Gwiazdami byli szczęśliwi. Niezależnie zresztą od tego, czy będą spadały, czy nie. Ty nie, nie Okej? Okay? Ja się po prostu zaraz... Niesamowite życzenie, piękne. Jestem. Jeszcze mam cię zielone... Ten. To jest marihuana tak naprawdę. <laughs> Nie. <laughs> Sorry, nie, to jest zielona herbata. Bardzo, bardzo dziękuję. A miałaś mi za Ej, dziewczyny, dziewczyny! Nie, nie, raczej tu. Okej, wszystko w porządku. To po prostu nam patrzy. Zapraszamy do Cieszymy się, że Włosko polskiego bardzo ładnie. Gratulacje. Gratulacje.